İkisinden ben sana kendim değil mi? İkisinden istedim. Oğlum ben sana kadar da çamlaştın aslında. Öte kalkınca bilirdim. Beni gerektiği Videoyu Осланик ты еду? Давай, давай, 2.12. 2.10 делай. pourra même pas croiser. Ağzı kağıdı bulandı şeyi. take gitse kadar Vay